көп атомдуу спирттердин сапаттык реакциясы көп атомдуу спирттерди аныктоодо жездин эки гидроксидинде эритип аныкташат сууда эрибеген натрийдин гидроксидин алуу үчүн жездин сульфатына натрийдин жегичин кошобуз чөкмөнү эки бөлүккө бөлүп өңүн эстеп калабыз чөкмөсү бар биринчи пробиркага этилен гликоль кошобуз пробиркадагы чөкмөнүн өзгөрүшүнө тыкыр көз салып турабыз экинчи пробиркага глицерин кошобуз көп атомдуу спирттерди жездин сульфаты менен жасалган эксперименттин жыйынтыгын салыштырып көргүлө